bulungi omulabi wa hgtv nate nkwaliriza nnyo mu puroguramu yaffeeno ettaala ebeerawo buli lwa mukaaga okuva ku saawa mukaaga n'ekitundu okutuukira ddala ku saawa munaana ez'olweggulo nga bulijjo olunaku olwali tuba tuzze ne mukadde waffe ah, tamali mirundi mutabani wa yowaana ne mmoleba mirundi eri waffe kalisi zokooki nga zo tumenyeramenyera mu ebyo ebiba bitambudde mu bwiiki mu bbanga lyonna na buli kimu ekiba kigenda mu maaso nyongera nate okubakulisa sabbiiti eno gitukubya amabeega bannange mukama yeebali nnyo Ah, kyabataddemu ngaenkuyegezi kyabakubira enduulu tetulimu okusaasira bannaffe olwabafiiriddwa balwazizza abatuusiddwako ebizibu ebyengeri zitali zimutuga nti nno twekwase mukama katonda yeyekka asobola okutuvuunusa embeera enzigu eno gye tuyitamu ate ne tubeebaza okwongera okugondera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga ebyokubeera ewaka obutatambulira mu motoka za lukale n'ebintu ebiringa ebyo ate n'okuloopa abo bennyini abagambibwa okuba nti nno ah, mubateebereza okuba nga balina ekirwadde ekya coronavirus tubebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ate tugende mu maaso n'okugondera ebiragiro ebyo tusobole okuvuunuka ekirwadde kino ekya koronavayirasi nga bulijjo mu situdio omukulu tamala emirundi mwali wabula nsooka okutuusa obubaka buno eri dairekita owa parents junior school grupa grupa parents junior school wali e, erungu gye kitunzi Ah, mukadde waffe webalinja okubeera ku puroguramu eno ate n'otumira ninaalongo maama wo akuzaala ne omukulu w'ekikannamwama wali ebwama nti nno batumidde nnyo beebale okulaba puroguramu eno ne baganda bo bonna mukulu kato omulongo webale nnyo webalire ddala mukulu tamale mirundi olunaku olwali wetujjidde ah, ku mpewo nga babaka ba paliamenti bamaze dda okufuna millions amakumi abiri abiri gagenze dda ku akawunti yaabwe mm. newankubadde nga kooti yabadde maze okuwa ekiragiro ekibagaana okufuna sente ezo so njagala okuze kubatuuliza tutandike n'ensonga eyo nabagamba zamwe risiki tekawayi tinkola programs eziwera esatu olunaku hawukamu tibankoowa one nti bwenjogera ekigambo babuuza abayivu obaddala nga abayivu ne babagaa nti omusajja kyeyogedde kituufu hmm. wekiro bwekikolebwa kakati okusoma kwaffe nze nali sikiriza nabino mubusimanyi ebyemikono ebyaki kubanga kyenyingiza eh, education system byayamba kabusyenga n'omuko bebakifunamubirimu biliyoni nga kikumu ataano okukyusa ebyensoma bitabo biki tetulina kyetwafunamu hmm. notatoo era walikyawo gavumenti endala birikyuka eribijjawo kubanga tiino kyakirizira obuzibu fasiliti yakirimu mm. nga ukanstand up nga tewali kibula bakiisa mu kabineti si mu paalamenti twategeera nti bali babaka paalamenti abatasobire kufuna bwapirisi abmp bajja kiyusayusa bakikube bajja kikuba bakiisa mugondo mm. kati okusoma kwaffe tekwatuyamba nnyo waliwo diguli bagiyita gondo bfrat mm. tolina nnyo kyosomanya era sigira bangako nga <laughs> bagisaba mm. naye bi efulat eyamba omuntu mm. tigas knowledge to many things geno paper gwasingaokutwasomera bagitanga civics mm, nga tumanyi gundi kalera bamu sixties kamuswagala akayikoki sekibaoba omukono mukyaggwe kangaawo bowa bulemeezi nga tubikulamingi all these things kakati tude bajjamu ebyo abaana ne baconsultatinga ku bya uneb ngebyaffe tubisudde era abaana bawembaga nti anything that is not examinable by uneb tomala budde nakyo olibifuna gye bujja nti omwana wange naamala obudde mu sukulu kwaya eh. ebbanga lyamala nga akulaminga oluyimba agwa banne basoma nti bugayidi simanyi bukiwayini eh, ngaayimba ate nga bwatambula ate nkubuulira hmm. nti era basomye bakulu kyebakola obubi yenzikulu yadduka emyaka emeka mingi dokita weena amufunyisa olubuto mitono esatu abayimbi abaddusa abaki bakola ebintu bino mu myaka gyabwe egyobuto mu bukulu nga tebakyasobola kusamba omupiira kyasobola kukolaki mm. azaale ate kakati ono olufuna layimulaiti ba eh, tafuna disipulini tafuna ki kakati paalamenti eno soka otunulire paalamenti hmm. nti omulamuzi ye tamanyi lutalo we lwavudde ekyo nakyo nkibabuulire hmm. nti nawandisa akatabo kano nti waayi museveni kanti understand the mafia lwaki museveni tasobola kutegeera bamafia tasobola tasobola kutegeera mafia mafia yawamba gavumenti yonna nagibuutikira kitasabutafyuji it, it is everywhere museveni ayimiridde bwatiizifloating talina wakutte amawulire mwe yandifunye sources ez'amawulire gaabu nti mbadde mbagamba nti akasajja beegasa bavubuka babiri ne bagenda mu primisers office ne babba 5 billion kiki oli naziteeka mu mmotoka n'agenda eka ne bakwata bali bano bambi be batwala baguwatudde hmm. ne babakwata why nti mafia kuliesa ejirikiti ediversion mafia buli lwekuba omuntu mumawulire esooka nekolanga pison nekusiiga amalusi nekuba kakati ne purezidenti yenyinaga nti uh, uh, public nega naye onakyakolawo ki naye nga bakwogerako si bituufu gwe you cannot answer back kubanga tulinawo ojjakuyitaokola kinebweyita press conference bibeeramu kakati mafiya bwemala okubba e, e, yiiye ejjirikiti kwesuula mhm. kakati paalamenti eno kogonde bwe baali balwanyisa ebola balaba paalamenti yasaba sente mhm. kunziga yasabye sente what changed in this situation fe abaasoma kyetubuuza nze ndowooza nti nobukumpanya bwababaka bwakyatebasaba nekwebola basaba kakati pulezidenti bwe yali atekeka enteekateeka eno hmm. yasalawo mu kifo ky'okugenda mu paalamenti afuneyo powers emergency powers hmm. teyagendayo mm. nembaga nti loya eyamuwa amagezi yali mukugu nnyo oyo kalugiri mm. mukodomi mm. oyo muisiyeye alowooza nti bwowasa muwala wa saabalabizi bwowasa muwala wa kazinda owasa ekkanisa mulimu abaabula bajja empya abakuba n'empale ne bagikujjamu mulimu abaabula bootafuga kalugire musajja mm. kakati pulezidenti yatunuulira ye fayi west time with the parliament bo tebategedde kagukakano bajjakukereyanga ddene nga bateesa ku kintu nga meanwile abantu bafuna kyova olaba nti bano bannaddiini bamugamba tuweeyo olusaba lumu naga nti ate kati mbabuulidde okusaba kusiika abantu kakati ate mbakkize omusiikeyo lumu olaba nabo baali baganda nti tugenze nakabbo kaliwaaaaliwiriniokuvaawosinga <laughs> hmm, tegali mumateeka makakali hmm. kakati epresident yamanya nti akawuka kano nga yakategeera mu ggwanga yekka ngaomuyeekera hmm. museveni yategeera how dangerous this kawuka is bamafias bo ne bategeera nti awo bajjaku eh, okuyitawaawo ganzibe nakuga nti bwe nali nkyanywa omwenge nze nga sinatuula mu ntebe kunywa omwenge nsooka kumanya toyireki eriruddawa eriko eriko akasumuluzo eri eriri wala ennyo okagana ngaempala etobi kakati ya museveni yategeera eggwanga lyange teririna resources tewali malwaliro singa nfuna abalwadde lukumi mbateekawo nina ecupa z'omusaayi nina ecupa z'amazzi akujjanjaba abalwadde nina emifaliso kati ye naategeera in absence of this let me prevent it kaleme kujja kanfirwe revenue ebisaawe bigalwe ebirala byonna bigalwe kuba sente zenfuna mu bisaawe naki tezijja kunyamba pandemic kitofu ye museveni nokukikyusa kifuuka pandemic kyajja luvanyuma mm. after nga t weeks mm. nga wateesoganalizaton takiyita pandemic olukyewaggudde bakiyita kya china before it became an international issue mm. kakati gondi pulezidenti yagenda mu palamen t naga nti nsobola okukola byonna byenjagala through the health act era yiga bamusibira mu health act kusasanya bulwadde teyagendako muteeka ddala lyonna ah, ah, ah. awo kawe yatukwatira awo kakati mhm. pulezidenti mm -hmm. health act obufuula bulwadde hmm. obwetaaga amateeka g'entalo naye ng'oyita muki hmm. kuba yamanya bwogenda mu palamenti bajja kulwawo t nakabirwa ajja kujja gavumenti muze ababaka luliwa bayisaawo kati bagala kino luli twakwesiramu emyaka ensanvu muetaano fe bwetwatukaku ebiri nokolakinayewebaliira ah, ah, nakugamba nti owasootya omukazi nga bwetwakuwa akaboozi ogula buguzi kakati museveni ababaka baba paliament yabamanyiiza ti whenever they are going to pass a bill he gives them money nangabebuzeyojjukirake watusuubiza ekifuwiro naye nti bafuna buli kimu mulimu gwabwe era buvunanyizibwa gwabwe okukola ebyo bwoti bwewakuza mukazi bwo hmm. ekiwebambwa nibwebaki hmm. it depends on how you treat it era batugamba nti omusajja omutamiivu oba nga wabakazi babiri wawasiza omugole tasula waka omugole ategere nti ayinayo omulala naye omugole kasamanyira nti ewiiki ebiri ezisooka zamugole ogendeatabuka mulagirewo eh, omulagirawo gwamuwasiza tosulawo kakati purezidenti bwati bwetulitinga ku palamenti yayi nagitya omusaba sente hmm. nagitya okulwisa ebintu nagitya okola kyoba olaba nti enkiiko ebbiri olwa palamenti ne senati oba congress ne senate bazitya nnyo deyidire debate ngebungereza mm. nti ekiyisa muno ate kidda ne muki nti esola proprieta akola decision mangu nyo okusinga kampuni yaba directorbanatuulirasabirebwa yes. parliament yagiteekamu he expected parliament to dissolve eveewo babakuŋŋaana batya mm -hmm. kadaga aliwo hadendi nga bwegenda okulaga yes. nti kadaga bwaba mwana balongosa mulongozi kate ka bayagala omuku baleme kubeera sipiika baleete olanya nolanya museveni hard to go mu palamenti nga balonda deputy speakerabirewo ngaalaba olanya yanyiiga bebamuwaga avuganye mugundi nanyiga nabaga sibiriimu kakati mugende munonyeza akalulu kubanga bo bamafiya bakola kino museveni akola kino kati bamafiya bali tibagala kataga nti bawambe ne paalamenti obujozi bwomulenzi oyo ne banne the mafia gang kakati pulezidenti ageze mu paalamenti katonda mukadaga agireseewo nti mu fyuca temugambanga nti mwakola ebintu bino kuba paalamenti yaliwo njireseewo mm. mm. nagirekawo ono ati ogenda mu paalamenti bajja musaba sente bajja kulwisa ebintu ekyokusatu emergency power zigaozijja mu palamenti palamenti yesalawo buli myezi mukaaga okuzongerayo gozijjayo hmm. kakati ababaka ba palamenti museveni abamanyi bayagala dda okumala emyaka ebiri nga tebalonze toyinza bakwasa ekintu kino bajja ku delibary tekiremezaawo era emyaka gyabwe ebiri bakolekimu kyabwe takiinako hmm. so for all of those three reasons neyekiraba nti looyo omugezi nga kalugire mm. yamubuulira nti aaukanidu all of the things you want ngaoyita muki kakati kalugire ekyamulema is not a politician mm. nti ye yatunulira how do we solve the problem kakati olwokubanga structure yonna bagizimbira ku health but it is centered on the health district officers balina okuba nemotoka be balina okukolaki be balina okukolaki mm. this rdc av come in at later stage mm. namala bagamba nti rdc representative wa president omuleka otya ebweru omusonga eno ya president eh, enyini kakati kadaga yenga abamanyi ababaka ba paalament bagezi nabo mm. tebalina leero gyakozeeki gyabawadde to the extent nti ababaka ba paalament balina sitiika tebabastikas kati batambula batya batambula batya anti olwamutereka <laughs> ye nga alaba nti muactivitiesze temuli babaka baki bapaliament abamanyi abamanyi balabbaye anti ye kataga nasirika paliament nagirekawo ne aba ali awo mm. katonda n'abayamba ono omuwala omumbejja dayana mm. n'abagamba nti mumpangise ambulensi zammwe dayana atwine naleeta obuzibu for the driver aerope sente zammwe tabasasula nga yadde ekikumi ababaka ne bagamba nti ffe abalina mbyulensezi zaffe ono azitutte tatusasudde tulizigula tutya hmm. wemase kuleta navenu okukolaki okufuna sente ezookufuna sente t ababaka ne bategeera nti kuyinzi waraivo gwanemu p where do you get where do you expect somebody arrival mm. nti bakansala ba district bachairman ba district bebagala okuvuganya obwa mp ba uh, gundi civil servants abali ku district mm. ono abatadde ku bukiiko era bebatambuza ekintu ekitegeeza fe tuli relevant kakati ono agulumi nga balala batuwangule naye nkitegedde nkitegedde abaka ba paliamenti balaba nga babasudde ebbali kati nabo ne bagatuliirawa kakati katonda abayamba supplementary ya paliamenti gye yaleeta mm. singa muzeeyo agisomamu mm. yali yabubbi bwereere abasajja bagenda okutulyanga gavumenti esabye ebiriyoni 35 zabubbi zakulya nga teziriyo nga temuli kirimu can you say nti tuyinamu biriyoni zeza traveling outside under this conditionnga tebalaga luddawo singa nze nawaddeyo offe namagazini yange ŋenda kubalaga supplement ebyo yasaba oba biriringa lwaki bagireeta mu kiseera kino anti baagala sente endala biriyoni 35 eziyamba okulwanyisa coronavirus palamenti yesobola oziyisa gye bebalamye Eh, mubi atagenda amanyira abaana <laughs> eh. kati kobu bakira balaga nti ah, ah. owakofini talambula abalwadde omukozi wakofini alambula abalwadde mm-hmm. gwalwalabye eyo zino emotoka zinambyule zisimanyi epulasani nga zigenda okutwala eddagala yeyagala afa wewali omulimu era nabagamba nti ebiseera bibeereddewo nga basala ebintu malwaliro ezo kampuni za funo zezikwata egwanika kampuni za funo buli dwaliro zikwata tenda do they want people to be alive or do they want owa funeral mm. kampuni ya funeral lwaki tegamba dokita nti wai bizi ntikyaliyo tayobana tetukyakola kituufu yes genda enamirembe kampuni eyatenda egwanika osasula baniba e plus e mm. genda entebe layino weri genda entebe this country is disorganized E, e, ensege ewooza etya akatale tekisoboka enyama eba tegimalaewo kakati how can you have a company eyimiriddeo kufa anandateeka naye ngaali mutwali muli akolagana ne badokita olaba bwe batta abantu era ekyo ekyabatisanga abantu paka lwe batta omwana wange nembakuba nembamalawo nze omala kumprovokinga kakati palamenti bwe bagitwalira obubbi nabo ne bagaa tetuyinza kuyisa bubbi buno naffe tweteremu biliyoni kumi buli omu atwalaga baali baagala kikumi kadaga yagaana buganyi baali baagala kikumi naye kitegeeza ne kadaaga yategeera obubbi bwabakaaanti anti ngenda kusomera wano nti kadaga kati ali ku bwani yayita uh, sabalo za wagavument abawabulilwakiteyakkirizakuwabulwasabalozawagavumenti ah, ah! ekyo kirala kakati hmm. bano abaana ababbi hmm. bafuna problemu nze newunyiza abaana bano musebere kabategeere <laughs> obusajja bwange bukola eh. obusajja bwange bukola hmm. nabwewunyiza eh? nyo kubanga sooka otembereze ngaoli musajja oli mugaga olina sente hmm. olwanyisa otya akawunga kamulamuwo ogaye nti kalimu ettaka kampuni endala ejje eyamandera ngaofune sente kekavuka kano bibakabubuza nti naye gwe mumba wa famire ulwanyisa otya omuntu ate damaging bye babadde batukola ne batukuba obutambi katonda yatuyambye omuvuka ono omuvuka ajoza ensi nebandi yabanne nakana akasajja museveni n'abategeera bakikoze ye yenyini babidde ku polisi kakati museveni abaze n'abagwamu nga bavunzizaakonye ndi kakati bano ababaka ba palamenti byonna babiwulira kadaga yagamba don't we know somebody who stole 5 billion from bank, from, through the central bank from the prime minister's office mm -hmm. don't we know sibe bazisa sefe tuzisa boba benga fetuzisa sente kakati on eno company ya babbi bwetegeera nti eina sikando ya aponye aponye gumanyi nanyiniyo nze nebuzanabantu <laughs> niye musajja nga bakambonye okuyingirira aponye abasajja abenzi hmm. omala kubuuza nti oyo mukaani mm-hmm. nti mukatambala emirundi abaserikale ba traffiki abagezi okujjako bano abalina bakitaabwe abagagga mm. nti kitaabwe yamuleeta bamuteeke mu traffiki mm. abaserikale ba traffiki bonna basookanga kubuuza nti emmotoka yaani namba ki embi kuba aliwo omusajja nga muyita kalibbala nga mawumawu kalibbala yayatiikirira kalibbala nga tali yanguzi kitalo kalibbala akwata emmotoka yadulagwe yatakisi ah. agiryako sente agwe yali mu northern uganda mm. akwata kalibbala ne pikipiki emawumawu amuteeka kabangali amutwale eggulu sente zewalidde jangu nkulage gye bazikola yamumazeyo kibiri emundu bwevuga naye amukwasiza <laughs> kalibalatakisi okuva olwaba takisi ne bayiga emmotoka yaani mu paaka mwalimu emmotoka ananga za security nga tebazikwata nga batrafiki bazimanyi mwalimu ezizuba zikwata nkomukulutamaerange ekwatibwa bakimanyi erimu eddogo erimu nki akati <laughs> erimu emisote gitambula <laughs> eh, kisajja kyabba emotoka yange kigitwala <laughs> ekenya kituuka embaale mm. onayingira mbaale siteringi negifuuka omusota eh? nekigibuukamu nekigenda eka omusota gwekyalese mu motoka nga gutabaaza bewabo waakyo eh, ewaka kyagusangayo nekikuba essimu kati muzeeyi naawe tubuulire tukole tutya nedda ekizo zitubuulira enamba kati ffe tunaalya kyera bakubese muze <laughs> eno gyetusanze mu sapule eyo nti ah, sapule tekola <laughs> katulaba erimu sapule bira ddala <laughs> oyo talina kyalina osapule twala butwababbi bankubira esimu muzee omanyi wadde otutwala kenya kenya yawera kamunye mm. kati bazibbawa nebatutwalire nebaebadde eh, otomatika nebagigamba nebagiteekako enamba endala mm, mm. nebaga nti yakaddewayamu musajja baali bamuyita disko yabbe emmotoka bikumi bisatu naye eyange buli bwe bagitwalanga ngaenjuki zibalumba obusajja bwaŋamba nti noluswayiri lwamoyi si lwanyerere motoka ye eryena ewamoyi tuluwulidde luswayiri lwamoyi omusajja yakola atya yekikomyako nagula nempya nesente zange nazisasula yali zamotokezi nemotoka nagitekamu mito nakola kintu kisaaga kyenkoze bano abaana kiita kyakuzanya batudde ne bagamba omusajja tumuddirize tumuwe five biliyoni tumwongeremu biliyoni bbiri ziri zebakubbako zebangobera eh, kati banoonyanya zireeta aa ah, ah, muzisule mukikomera ah, kyanze bandabiange zireete tomanya nyinza okulonderera kakaa mutabani woona abeera ku social media <laughs> munaye ali aloga nti nga kitaawe eh, tajja zikwata ku sente baba nsofutinga muleete ebiliyoni <laughs> omusanvu eh? ateeseza muzireeteogedde bulungiagali nkugamba mm. nti pulezidenti bano ababaka ba palamenti nabo bamanyi ababbi mm. nti eno bageti yabubbi nabo kwe kweteramu ki kakati bano ababbi ku bamafiya abalina midiya mm. kwe kugamba museveni atukutidde mu bubbi atukwatidde mu aponyi mm. sikando ya aponyi mm. tukozeseza aponyi nabaga nti mandera yakwata sente nazitwala emengo neyifuula nti kabaka yaziwadde nemakubu yabajje ku boodi bakube nayenga aponyi kubakuba tebamumanyi nga munene nyo kakati nandera ajja kwagwalama bwe yakubiddwamu yali agala alina ne museveni amaketing kubwakatikkiro olubayiga tebamuliisi kunakasajjakakuba wonna busajja obubbi bukubiddwa kakati bwobugamba nti mudire faya mugyolekeza epalamenti fe baleme kuteesa ku byaffe ku milioni zinabiri abiri eh, kakati oyo mu palamenti balinamu abantu bwe bakaluhanga ye gurupu yemu ne kafanga ni mbaba ee mufiri ngabani vwa bona de same group atekuze kwe patendeleza bwana bantanga mpanga yitabira mushirimu magezi olora byanga rwani ya federal abo abire government intere med federal mbanga lomo nabe yoba makubia mhm bali ba wabye ko ni ba wabire government mhm eh, eh ba mulimo kwa bwe shit shit atete ni muganda atuma apolo abaganda bacha welinya miria na apolo makubu yalabika kitawe yali wa UPC I'm telling you this is a fact mbuli abaana baganda kumi abemyaka egyo okuva mukaaga mukaaga bebaita apolo kyogamba bamubulamubote apolo baliwera wano nemmeriya tebalituuma era olaba kamuswaga apolo sansa amini bwe yawamba gavumenti kamuswaga eyaliwo yakwata buli ebintu bingi nabitwalira amini mm-hmm. amini okumwebaza naga nti nkuwadde disitulikiti omunubbi gwe batuma okutwala disitulikiti e-, e-, ekyotera nagati wakamuswaga yewa mhm. siku kujanga afuka tuke wakamuswaga era kai buli je yitanga ngabana badduka eriye yindi eriye yindi ndi muto kijiriye ndala ngabana bayingire bitoke nabasajja abakulu omulubi chavaga amanti if we want to develop this we tujitwale rakai tujije chotera tujije chotera that's mm. why the rakai this this we did rakai put the eh. pota it was supposed to be in chotera eh yes say chotera nabe chotera bafunye mm kakati bano kwekolekeza parliament kaakati oyo abo abaana babagezi kambawe emisango esatu egifaanaganya mm. mm. mu palamenti one mwe abantu babulijjo wat don about palamenti palamenti eyina akawunti ngayo ngayo palamenti sente ezija akawunti ya palamenti yekittavu kya gavumenti nationalcofers whatever payment is made by parliament comes from bank of uganda butereevu butereevu mm. but bank of uganda no judge in uganda can impose an injunction on bank of uganda tekisoboka yegemateeka nti omusajja bwagenda nawaba naga nti obwavu bututta kati mukubeyo sente endala ngaomulamuzi aguwulira tekisoboka olibwaga nti aa ah, kakati e, information erinyi wagulwa bank of uganda ngenze mu koti koti eragira egobe gavana wa bank of it was protected mm -hmm. ekiyamba paliament okufuga bank of uganda kuleeta amanya gabe balonze bagayise vetingi webabakwatira nebabafuuwa eh, nti palamenti n'abalamuzi nabo bepankira ku palamenti naye ati yeyisa amanya gaabwe kakati ono omulamuzi yawadde tamanyi kyoga nti yabadde kyebatakitegeera tamanyi kyaliko bano abaana bwe baba bafunayo omulamuzi oyo mulamuzi yali handolinza kesi ya palamenti olubyesini ya jaji oyo badde omumanyi befuula museveni basoka nibawandika mumawulire gabwaganiubizo eh, eh, bwegonde parliamentary funds ayirigo museveni aba abaana bagezi nnyo okakasajja kakusinga monito bakibagnkugambye nti bakihairaitinga museveni prizes musisi kuba mwebabbira nasitadingaakakabakaera eh, anti kubuulira <laughs> kuba nnakatabo kempandiise nti jennifer musisizi twin sister nkulaga obubi bwamusisira omukazi ono eyebajjagalira ku bantu abayisamu olugayoaniyebajjagala waali akayewajjagala alinga musi yennyini musizi twin sister eh. kakati gwe tomanyi nti n'abalokole mwayitako gundi ndakalema nemumugira nze oyo opasa kiganda sirinya ku leediyoki yagamba serwadde mine serwadda hmm. nti katonda atwadde omulokola okufuga ekibuga ate mwemuwa mirundi amuvumu serwadda <laughs> n'amubuuza <laughs> nti kayongo muki mhm. kayongo yizemu omulokolethani musisi mhm. kayongo mukazi we yeyasooka okuleeta bayibuli wano mhm. era kayongo mukyala yafiira mu amerika balina amaka mu amerika kayongo ono wakatale kowini mm. yamugamba nti oba bulokole bwe bumutta akatale kuwino katabangula kabaki nga gondi oyo ekiganda hmm. alne bampita ku lediyo nalimba ate nga kiganda mumanyi nyo ayina ekiganda nyonyonyo ekiganda mumanyi nyo nga namukubyesimukubira saawa satu ngaali kuttaka kiganda pasa hmm. kiganda mumanyi eh? eh. nyo omukubemu nga namugunze bwenti zigenda okubira eddakiika kumi nga mwambudde <laughs> erabika not provokment but eh, kakati bana abaana mm. bakwata omulamuzi bamulimba nti museveni omulamuzi akola orders ezitaliiyo i stop payment whom are you stopping it kati kyogamba nti omusango teguwuliwe ah, teguliyo talina if you say im stopping you from paying whom does he direct yalagidde sente ezo baleme kuzijja ku akawunti zaabe anti ziriwa zebabasasud ekyo okuzayo sente tulina bwetukiyita tukiyita ganisa musing hmm. it kan take two years ogaa nti wafuna sente iligal bakyakulanyi bana bazizizaayo kajanja kaabwe era agenda bakanishinga wy ewaffe muyinza situation yokukyali kyonna njimanyi kukyali ewaffe kwaliko omusajja nga amuyita kibuuka hmm. kibuuka yali talina mukazi nga mukazi oyenobaali n'abaana nagenda betooke wa muliraano <laughs> afumbire abaana emmere abaana ne bawakamba omuliraano tata betooke eryo mhm. ne baleeta kibuuka ewaka waffe mhm. nooli azze baze wa mirundi onabbi ettooke lyange anayogedde nti baana namugamba nti kakati mani kyembankola nti ettooke badde oligula sente olirunda sente meka mhm. naliramula sente nyingi kitange namugamba nti nzikuwadde kibuuka liisa baana nti mm -hmm. naawe nkuwadde sente hmm. olowooza kibuka bwe yaddayoka yakolaki yeetuga kibuka yeetuga ekibanja nakitulekera nakiwa mirundi aptunaawe tukiina abali bakibuka tolewe babeera because the man said ondipotinga otya singa nabbi ettooke nditunde ngende ewamalaaya obandiyomu omwenge am stealing to feed you then why if am feeding to, to, to stealing to feed you mu abaana how kan omwana then report me the man hanged himself era ekibanja kyaffe tukiyita ewangula ekibuuka abaana balinaa tebayina the man hanged himself and he gave the ekibanja to my father kadaga obusungu obumuluma mm. nti tuba mbafunidde nammwe kemulya kabuuyi nga bali batemyetemye batwala <laughs> gweoli musinu kyampaabira ate ekyokubiri hmm. nti bano bano kyebatamanyi mu fitina yaabwe nti omukazi agenda naga nti ofuka ku buliri omuzigo hmm. hmm. but you are exposing your husband nti afuka ku buliri eh. sowandikumi ekyayes kakati today the, the judges baali baagala omulamuzi bamuwe miliyoni 15 omusaala gwe bwalitayalinga bamuwe miliyoni 15 paka lwalifa amala emyaka 15 ngaafudde nga amakage bagaba miliyoni 15 palamenti neeganda ngaabalamuzi nabo bagala direct access to the national conference ah. paliament negana kati waliwo olutalo wakati wabalamuzi naki ne paliament kati ono omulamuzi yaluguddemu kubanga ebiragiro by'omulamuzi byonna mm. tewali kikolebwa kadaga bano bakyagulanya bavunanira muteekadisipulini balina obukiiko bwabwe if you feel aggrieved lwaki enalemu yayina longo foramu ne right foramu obyogedde bituufu naye obyogereddewa sente mwazitwadde tugende tulwanyisa covid-19 naye mukiseera kino batugana ah, ah, okuŋŋanyaingit nti sente zakibi batugulirira ah, gondi agamba omusajja meniriki owokubiri yagenda mu america batuuka mu america nga america erina electronic chair hmm. kwebatuuza omuntu amasanyalaze negamukuba hmm. execution simigwa siki hmm. kati nakagula nga ethiopia terina masanyalaze nabuuza ekyokakula yakafuula namulondo eh, mm-hmm. kubanga abaethiopia nibali tebakalabanga nti aa ah, ah. kakati oyinza okulaba omukazi ali muswimusuuti ngaze kumbaga nibaga nti asabudde Eh. Eh, naye nga bantu tebamanyi kakuwuka <laughs> waliwo omukole erubaga mm. ngaomuwala awereza mugundi abawereza bali mugundi mm. ngaataddeko tisat amuredde for sex amuripe for sex kakati nga ye yayambala tisat yagigulamuowinotamanyikigambokitegeeza amwekiira obalaba nga bazambadde avaitimi amwekiira eh. nga nekigambo takolaki nabaga nti kyebayita pulo prokitegeeza somebody who has the, the, the, the skills to sell what is supposed to be for free kakati kadaago ono hey. Eh. olowooza nti nno ekintu kino kyeyasakidde ababaka hey. yabadde eh. tabali wading okumulonda kubasitiikaanti wenkugambira hey. Eh. nti omulamuzi yalufiiriddemu buno bonna kano akawala kano akemolanga pusi gwovume kadagaggwe omwenzi nakasonyiye mukisiibo naye ekisiibo kakigwe eh? naye nakenda bimubukedde kesimbye ngaomusito gwenyama kataddeko obunakani bwekutyobukabwe kati fe twambala bulungi bode kweri hmm. kataddeko obunaka tuyita babakazi kubula tukayita bakazi kubula owakabulira mbulizi bakazi kubula eh. kaliwe kati kaleeza obuusa omutwe gokkagwe kayina oba bukedde bulondabwa kale kukada akakavuma uyina ekigwe osoma ki genda oyogereku bwenzi bwo n'okwetunda okutunda akaboozi you see we must reduce kubanga bano bumafia hmm. bano bamafia bakuwa sente batuvume akakasajja kakulu yakankuba mawulimbwa mu maati bayisenye nabamukebera omutwe bwetuli sisinkana gwe ate mba tusinza ku kisenge bunakolaki bawunze nagamba kulu byaneka nti estole zemwantundamu mu myezi ena sente ezo nibwendi banfuddeko abusenga nekulu yabalifukamira mubulyange nebaziteekakati obujozi bwakabusenga nekulu byanje kuba kakati ensonga eyo ngaetambula bwetyo eh. waliwo ensonga endala yaguddewo ah, ah. mm, tugimalirize eno kansooke nkulage lwaki kadaga akola ebintu katumalirize eno eh. mm. kubanga folas nze nkuwulya nenkugamba mm. nti kadaga oba oyagala okutegeera palamenti ne betwogera ku kimu nti kadaga obuzibu bwe buva wano hmm. nkugamba the situation in parliament deteriorated father by the election of the speaker and the deputy speaker oranya on the other hand generated confidence he used his nuclear team to undermine kadaga pointing out that she could not manage the house because of the nature of his work. Olanja made this, made, made another blunder by picking only the papers of the speaker. This meant that he was sure of victory. The NRM leadership also blundered by making no effort to stop them from tearing themselves kana kata banakawandika mutabani wange akola mu parliament hmm. ate bombi eh, sipiika ne deputy sipiika bonna abakolera kakati olanya agenda naga ntata we yanvumya aa ah, ah, sina buzibu nzibino nabiwandika dda for historical record nti bamafia bayagala okkuba kadaga bamuteeke kandi olanya hmm. olanya ng'alowooza nga nankabirwa bwalowooza tiasobola okulwayira sipiika bano bamafia badduka buddusi bamafiya bakukozesa nolowooza nti bamaanyi nebadduka nibamulekakati sente bwe bazibyeeyo wawuliddeko gye babawandiise if it was not me abamanyi nti kakati atensoni yali badde kuki kuba naabasibe be basibidde obwereere bakulyetinga ejirikiti eh, kakati olanya bamuleeta hmm. akubaani kadaga mm -hmm. oranya akola ensubi yajjayo mpapula zakataga za sipiika kuba iwezisuwa nti ajja kuwangula naye hmm. kugamba nti at this time i pointed out that allowing the two to tear themselves apart undermined their future relationship if both of them bounced back into their respective positions mbagamba hmm. timuleka bantu kweyuza mubakwatekwatemakubanga bombi bajja kudda mu bifo byebimu what will happen nga mafu yekubiddwa kadaga nakomawo mafia ne bajiwangu eh omanyo omusota gwe gwo kubye ndi wegulya mu nyumba tosula mu gubo jabuli chimu kitufu kati kadaga alinga ninje tikund buffalo bamu kubaga kwa mwaka muntu ku muntu gamba mm. nti eh, if i gave the example of finance minister matia kasaija who simply intervened in the national security fund leadership wrangles where its head byarugaba was fighting with his deputy nasari ye bamugjawo mm. naye at least matia kasaija kuolu omanye esaawa enfe ebeera namu emirundi ebiri esaawa weyatuukidde nofa ne mu luzungu giba ebiri <laughs> kakati kuolo kasaija yalaba mm. nti abantu bano deputy negundi balwanaganaekimintervene mm. toyinza kukiza baana bo kweyuzayo hey, eh, mm. mubaleke balwane baana na baana nga omutanatema munnerobaufu you come and separate them mm. enkoko zokka zebatugamba bwotasa enkoko ezirwana okwedda lulwaki bayagalanga emu teginayawayo bagirye bayagalanga emu teginewayo ngaokutta enkoko okulya ku nkoko kitakyakuzanyankugamba mm. nti the actions demonstrated that the leadership had lost faith in kadaga The NRM further allowed the continuation of negative articles about Kadaga. Lastly, the eviction was the election was delayed, fueling more media battles. The president came out and said that he was not supporting any of the two candidates, but clarification came on that on the heels of Kataga's statement that she had the backing of the president. Buli Kataga yali akiraba. Mm. Tebamwagala. N'agamba nti Museveni awagira nze, Museveni n'avayo tusina gwe mpagirako. olunamwesamulaanti kadagaolwa yaprovokinga museveni ntubato ngo olanya agamba nti museveni yamuwagira bamafiya bebamuwagira bamafiya befue waliwo oyo ajoga ennyo oyo mubwefuula museveni kitalo oba mm. omulaba olowooza nti ali ne museveni no nze nabategere nabalana myemaka kumi nena katusooke tuwumule eh, mukulu tamale mirundi katusooke tuwumulemu katulo oluvanyuma tukomewo tugende maaso ne puroguramu yaffe temuvaawo ekigtv tukyagala mumaaso